መግቢያው ላይ እንዳያችሁት ሀብታም ለመሆን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ መቼስ ኢትዮጵያ ሀብታም ለመሆን አሁን ያለው ጉጉት እንደዚህ እንደሚታወቀው ነው። እና ለመግለጽ እንደተሞክረው ሀብታም የመሆን ሀሳቡ ያለው ካለ ምናልባትም እቺ አጋጣሚ እጅግ በጣም የማትገኝ ነች ለማለት እፈልጋለሁ። አየር ላይ መታችሁ ግዙ፣ እኛም ገዝተናል፣ እንዳያመልጣችሁ። ብዙ አናወራም። አክሲዮን እየሸጥን ነው። ማን ነው እየሸጡ ነው? አባላችሁ ጎን ደስ ይለኝ ነበር ግን አይደለም። ገና ነው የምገዛው እኔም ሳሽቃብጥ አሁን ሳሽቃብጥ ወደ ጉዳዩ ስገባ አክሲዮን ማህበራችሁ Purpose Black ይሰኛል። መቶ ስምንት አባላት አሉት። እጅግ በጣም በቢዝነሱ ህይወት ውስጥ አንጋፋ የተባሉ ሰዎች ናቸው ያሉበት። ባለሀብቶች እጅግ በጣም የሚገርሙ ባለሀብቶች አሉበት። ሂውጅ የሆነ ሀሳብ ነው። ሀምሳ ሀምሳን የሚያክል ትላልቅ የ agro processing ወይም እንደ food complex ትላልቅ የሆነ agro processing complex ኦችን የመገንባት ሀሳብ አለው። በተጨማሪ ትላልቅ የገበያ ማዕከላት፣ በተጨማሪም የችርቻሮ ማዕከላት እጅግ በጣም ብዙ ወደ አንድ ሺህ አካባቢ ነው። e-commerce በውጭ ያላችሁ ስለ e-commerce ብዙ መረጃ ይኖራችሁ ብዬ ያስባለሁ። እስከ አሊባባ፣ አማዞን የመሳሰሉ product ኦችን online ስለምታዟቸው ብዙዎቹ ታውቋቸዋላችሁ ብዬ አስባለሁ እና እንግዲህ ምን ያህል አዋጭና ትርፋማ እንደሆነ ምስስ የምታውቁት ይመስለኛል። ተጠቃሚ እንድትሆኑ ስልጋብዛለሁ። ብላክ አክሲዮን በመሸጥ ላይ ይገኛል እና አብረን ስራ አክሲዮን ሽያጭ መረጃ በተመለከተ አጠቃላይ እይታው በትንሹ ለመግለጽ እሞክራለሁ። ለምን መጀመሪያ በዚህ ደረጃ አክሲዮኑ አስፈለገ ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ብላኩን የሚባል ብላክ ማህበረሰቡን ወይ ደግሞ ጥቁሩ ማህበረሰብ በኢኮኖሚ የፈረጠመ እንዲሆን ከማሰብ ጋር በተያያዘ ነው እና ያለውን የንግዱን ሁኔታ ምቹ ማድረግ ነው። በመሰረቱ አፍሪካ ለአፍሪካ product ኦችን ከመሸጥ ይልቅ ወደ አውሮፓ መላክ ይቀላል። ትርፋማነቱ እንዳለ ሆኖ የሚገርማችሁ ነገር በጣም ይቀላል እና እዚች ጎረቤት ሀገር ኬንያችን የመሳሰሉት ሀገር ኡጋንዳ ምናምን product ኦችን ከመላክ ሩቅ ምስራቅ ራቅ ያሉ ሀገራት ላይ መላክ የሚቀልበት ነው እና ይህ ምንድን ነው ያለውን የኢኮኖሚ integration ኣችን ትንሽ flexible መሆን ስለነበረበት ነው። ሶ ምንድነው ይሄ Black Purpose የተሰኘ ማን ነው ሰው ምንድነው ይሄ Purpose Black የተሰኘ አክሲዮን ስራው ሀሳቡ ምንድነው ሀሳቡ በዋናነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምናውቀው ብዙ percent በግብርና ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። አርሶ አደር፣ አርበቶ አደር ምንላቸው ማለት ነው። ሶ ይህ ማህበረሰብ እስከ 80 percent ይሆናል ተብሎ ይታስባል። ይህን ማህበረሰብ ያካተተ ቢዝነስ ሊኖር ይገባል የሚል ሀሳብ አለ። ምንድን ነው ተጠቃሚዎቹ ብዙ ጊዜ ምንድን ናቸው? ና ደላሎች ናቸው የተለመደ እና ይህን ገበሬውን ከኢኮኖሚ አውጥተን የንግዱን ህይወት ብናመጣ ስራ አጥነትን አንቀንስም፣ ዘመናዊነቱ አይመጣም፣ ስልጣኑ አይመጣም፣ ማደጉ ምን የምንለው ነገሮች ብዙ ጊዜ አይሉልንም እና ምንድን ነው ይህን ገበሬውን ያሳትፋል ተብሎ የታሰበ ትልቅ ሀሳብ ነው። በተጨማሪም ያው እኛም ከተማ ለሚኖሮች በተጨማሪም ከተማው ለሚኖረው ማህበረሰብ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የስራ እድል ይፈጥራል። ትላልቅ ሀሳቦች አሉት። ሀሳቦቹን ስ እይታውን ጠቅላላ አድርጌ ቀለል ባለመልኩ ለመግለጽ ልሞክር። አንደኛ ሀምሳ ፋብሪካዎችን ያካተተ ታላቅ የግብርና ምርት ማምረቻ ተቋም መገንባት የአግሮ ፕሮሰሲንግ የምንለው አለ እና ብስኩቶች፣ food complex ኦች የመሳሰሉት ትላልቅ የሆኑ አግሮ ኮምፕሌክሶችን መገንባት መቻል ማለት ነው። ሀምሳ ብዙ ነው ያስባሉ ወይ ብዙ ነው በቂ ነው <laughs> በቂ ነው አትለው። ሀምሳ እንግዲህ ምን ያህል በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እውነት ለመናገር ትናንሽ ቢዝነሶች እንኳን አዋጭነታቸው ምን ያህል እንደሆነ እናውቃለን። በቅርብ እንደ ዱቄት ፋብሪካዎች እንደ ዘይት ምናምን መጭመቂያዎችን ሀሳቡ ሀምሳ ሲሆኑ እንግዲህ በዛ ደረጃ ነው ማሰብ የሚኖርብን። ትርፋማነቱ ገበሬውን ያጠቃለን አምሳዎቹ ፋብሪካዎች አንደኛ የሚመረት የራሳቸው ግብአት ራሱ ሊጠቀም ይችላል ፋብሪካው፣ ሁለተኛ ከገበሬው ይጠቀማል። ገበሬውን ተጠቃሚ ማለት ነው። ወጣት ገበሬዎች እንኳን በዚህ የግብርና ህይወት ውስጥ ብዙ ጊዜ የገቡ ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ወጣትን ገበሬዎች እየገቡ ነው። በሽንኩርት በጓራ ተክልት ምናምን ነገር ማለት ነው፣ በሙዝ በምናም እና እነሱ ሁላ ተጠቃሚ የሚሆኑበት አማራጭ ይኖራል ተብሎ ይታስባል ማለት ነው እና በተጨማሪም 15 ታላላቅ የገበያ ማዕከላትን በመላ ኢትዮጵያ ማቋቋም 15 የገበያ ማዕከላት ትላልቅ የሆኑ የገበያ ማዕከላት ከነኛ መካከል አምስቱ እጅግ በጣም ትልቅ የገበያ ማዕከላት ናቸው ተብሎ ይታሰባሉ እና በውስጣቸው እስከ 200 ሱቆች እጅግ በጣም የሚገራርም አንዱ እሱን ከተማ ውስጥ የምንገነባው የከተማውን ገጽታ በኢኮኖሚ በእይታም በምንም ያሳድገዋል ተብሎ የሚታሰብ አይነት የገበያ ማዕከል ነው። ከዛው ደግሞ አነስ ሲል አንድ ሺህ የችርቻሮ ማከፋፈያ ማዕከላትን በመላ ኢትዮጵያ ማቋቋም ለጊዜው በክራይ የሚያስበው ምናልባት አላጎም መገንባትም ሊያስቡ ይችላል። እሱ የድርጅቱ ሁኔታ ስለሆነ ከነኚህ product ኦች ከሀምሳ ፋብሪካዎች የተመረቱን product ኦች በዚህ ደረጃ ይሸጣል። በዚህ ደረጃ ያዋጣል ወይ መሸጥ ብላችሁ ለምታስቡ ሰዎች ማለትም ከሀምሳ ፋብሪካዎች የሚገኙትን በዚህ ደረጃ ገበያ ማዕከል የገነቡ ትሉ ከሆነ በተጨማሪ ምን አለ መሰላችሁ e-commerce ይሰራል። e-commerce ማለት ኦንላይን ንግድ ማለት ነው። ኦንላይን ድረገጽ ላይ ገብተን product ኦችን አይተን ዝርዝሮችን የምንፈልገውን መርጠን መግዛት ቤታችን ሆነን መግዛት ማለት ነው። በኢንተርኔት ገበያ እቃ መግዛት ማለት ነው። ሶ እንደነ አሊባባ፣ አማዞን የመሳሰሉት ማለት ነው። ይህ ነው እና e-commerce ኡን በመጠቀም የተለያዩ product ኦችን ይሸጣል። በተጨማሪ የራሱ ራሱ ያመረታቸውን በአምሳ ፋብሪካዎቹ ያመረታቸውን product ኦች ይሸጣል እና ስራውን የሚያቀላጠፉ ስራውን የሚያስተዋውቁ አንድ ጠንካራ የሆነ የሚዲያ ማዕከል የመገንባት ማስባለሁ። የሚዲያ ማዕከል ምናልባት ቴሌቪዥን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሚዲያ ማዕከል ሲባል ያው ከቴሌቪዥን ጋር ወይ ምናልባት ኤፍኤም ምናልባት ቴሌቪዥን ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና የሚዲያ ማዕከል ፕሮዳክቶቹን በደንብ የሚያስተዋውቅለት ማለት ነው። ገበሬውን ገበሬው ጋር የሚሰሩ አምስት መቶ በላይ ፕሮጀክቶች ማቋቋሙ ሀሳብ አምስት መቶ በላይ የተለያዩ ፕሮጀክቶች አንድ ሁለት ሶስት ብለው እስከ አምስት መቶ የሚደርሱ ፕሮጀክቶችን እየማቋቋም ሀሳብ አለው። ይህ አክሲዮን እይታው ይህንን ይመስላል ጠቅላል ሲል ሀሳቡ እና ገብታችሁ ስለ አክሲዮኑ ትንሽ detail መረጃ የምትፈልገው ከሆነ ድረገጻቸውን description ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ መከታተል ትችላላችሁ፣ ያለውን ነገር ማየት ትችላላችሁ። በተጨማሪ ትንሽ flyer ነገር ምትመስላለቻቸው እንደ ጎልደን ነገር ነች ምናምን ነገር እንደምታዩት እና ገብታችሁ በፌስቡክ ወይም በቴሌግራም በፌስቡክ እና በቴሌግራም አስቀምጥላችኋለሁ በማየት አክሲዮን እንድትገዙ ብዬ እመከራለሁ። መልካም